सीधी के नए कलेक्टर अभिषेक सिंह ने अपनी ज्वाइनिंग के मात्र सत्रह दिनों में छत्तीस शिक्षकों को निलंबित कर यह संदेश दे दिया कि अब उनके होते हुए कोई भी शिक्षक लापरवाही नहीं कर पाएगा जी हाँ सिंह द्वारा 23 दिसंबर 2018 को कलेक्टर सीधी का पदभार ग्रहण किया गया था वे लगातार स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं और उन्हें जब भी कोई शिक्षक गैर हाजिर मिलते हैं उनके निलंबन के आदेश जारी कर देते हैं अभी तक कुल छत्तीस शिक्षक नदारद मिले थे जिनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए उन्होंने अठारह स्कूलों का निरीक्षण किया था मंगलवार को और शिक्षकों के नहीं मिलने पर सोलह शिक्षक एक प्रभारी प्राचार्य तथा एक छात्रावास अधीक्षक को निलंबित कर दिया